ነው። መጀመሪያ በ electrical ስራ ላይ መጀመሪያ ማተኮር ያለብን safety ነው። safety first ሁሌም ማተኮር ያለብን ነገር electrical installation ስንጀምር safety በጣም ወሳኝ ነገር ነው። safety በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እሱ ላይ በጣም ልናተኩር ይገባል። እንደ ጀማሪነታችን ነው የምናየው ማለት ነው። ሌላው ያው basic electrical tool ኦች tool ኦችን tools እነዚህ material ኦችን ምን ምን ያስፈልጋል installation የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ለመስራት የሚለውንም እናያለን። ሌላ ያው equipment ኦችን እቃዎችን እና የእነሱን ጥቅሞች የምናይበት ይሆናል። okay እያየን እንሄዳለን እነዚህንን እና እነዚህን ያው የመለየት ሁኔታ የመምረጥ ሁኔታ እና የ wiring material ኦችን component ኦችን እነዚህን የማየት ሁኔታ ምን ምን conductor material insulator material ኦችን እና semiconductor material ኦችን wiring technique conductor splicing እንዴት ነው conductor ኦችን ሽቦዎችን ምንቀጥለው በቤት ውስጥ እንዴት ነው ምናያይዘው ሚለውን እናያለን። በዚያ እንትን ብለን ያው እንደ introduction መጀመሪያው ሁሌም ቢሆን safety first ነው። safety ነገር ያው ሁሌም safety first መሆን አለበት። ስለዚህ ዩዝ አፕሩቭድ ቱልስ እቃው የምንጠቀማቸው እቃዎች በጣም የተስተካከለ አፕሩቭድ የሆኑ መሆን አለባቸው። በማይሰራ እቃ መጠቀም የለብንም። እና protective device እነዚህ እነዚህን equipment ኦችን approved የሆነ ነው መጠቀም ያለብን። ሌላ ስንሰራ light under poor do not work under poor light ነው የሚለው ስንሰራ light ኦቹ ቦታ light በደንብ ያለው ቦታ ነው መሆን ያለበት። አንድ ስራዎችን ስንሰራ electrical installation ነው ምክንያቱም ስራችን ማለት ነው። እና ደክሞን ምናምን ሳይሆን ያው በጣም ነቃ ብለን ነው ይህን መስራት ያለብን። do not work in damp area or ደግሞ in wet shoes or clothes እና በጣም እርጥበት ባለበት አካባቢ መስራት የለብንም እንደ safety ስናወራ ማለት ነው። እና keep tools equipment clean የሆኑ እቃዎችና good working condition ላይ ጥሩ የመስራት ሁኔታ ላይ ያሉት እቃዎች መጠቀም አለብን። ለምሳሌ ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ ፒንሳ እንኳን ብን ከትንሿ እንኳን ብንይዝ አሁን ፒንሳው እጀታው ላይ የተቀደደ ያለ ምናምን ቢሆን በሱ ያዝን ብንል ድንገት electrical shocking ሊኖር ይችላል። okay to prevent electrical hazard do not immerse እንዳትከቱ በውሃ ውስጥ የምንሰራባቸውን appliance ኦች እቃዎች ማለት ነው። ይህንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሌላ ያው clean አድርገን ምን ብለን ነው መጨረሻ ላይ ካጠናቀቅን በኋላ plug እናደርገው electrical የምንሰካቸውን ነገሮች እቃዎችን ደረቃማ መሆን አለባቸው እና level of surface ኡ dry መሆን አለበት። ይህን መጠንቀቅ አለብን። keep appliance away from heated surface and open flame ተቀጣጣይ አካባቢ በሆኑ እቃዎችን keep መጠንቀቅ አለብን። እነዚህ እነዚህን ሁኔታዎች እና heated በሆነ surface አካባቢ እነዚህ መጠበቅ አለብን። ኦኬ ቼክ ኤሌክትሪካል ፓወር ሰፕላይ ፍሮም ዘ ስዊች ፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን እስካሁን ያየናቸው safety measure ነው መውሰድ ያለብን ይሄን ነው ማለት ነው። ስለዚህ safety first ሁሌ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የምትሰራው electrical installation ነው ማለት ነው እና አንድ safety አጠቃላይ አለባበሳችን ራሱ የሆነ safety የተሟላ ነው የምንለው እንደዚህ ስናደርግ ነው። glass ማድረግ ደስት ማክስ ፕሮቴክቲቭ የሆነ glove ማድረግ ምክንያቱም shock ስንሰራ አይታወቅም እና እግራችን ደግሞ በጣም safety ጫማ መኖር አለበት። ይህ safety ጫማ አንዳንዴ በእግራችን ባዶ እግራችን በምንሆንበት ሰዓት ላይ ትንሿ ነገር ይይዘናል። ለምሳሌ ቤት ውስጥ እንኳን በምንሰራው ስቶቮች ትንሽ shocking ጫማ ስናደርግ ይዘና በእጃችን shock ሊኖር ይችላል። ጫማ ሳናደርግ ማለት ነው ጫማ ካደረግን ያሾክ ላይኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንኳን አሉ እና በሁሉም ቦታ ላይ safety ጫማ በጣም ወሳኝ ነው። ሌላ ያው visible የሆነ ልብስ ሰዎች እነዚህ እነዚህ ወሳኝ ናቸው። safety አሁን እንደ ፎቅ ያለ እንትን ላይ ምናምን ስንወጣ installation ኑን ስና ሄልሜት ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው። እነዚህ እነዚህ ነገሮችን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። safety first እንላለን። basic tools ኦችን እቃዎችን ደግሞ ስናይ ምን pliers በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ያው ፒንሳ ማለት ነው። በጣም ጥቅም አለው። እነዚህ ፒንሳዎች ለብዙ ለመቁረጥ፣ splice ለማድረግ ለተለያዩ ሁኔታዎች ብዙ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። እነዚህ ፒንሳዎች ዲፈረንት ካይንድስ ኦፍ ፒንሳ ናቸው፣ የተለያየ ናቸው እና እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። okay ሌላ ያው screw drivers እነዚህ ያው አንዳንዴ የተለያዩ size positive እና ደግሞ negative የሚባሉ አሉ። እነሱ እነሱ ቢኖሩን ለ electrical ኡ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሌላ ያው ድሪል ኢኩፕመንት ነው። ይህም ወሳኝ ነው። ያው እሱ የምንጠቀመው ያው ግድግዳ ምናምን ስም በሳ እያደረግን building ኦች ላይ conduit ኦችን ለመቅበር wire ኦችን ለመዘርጋት እነዚህ እነዚህ ቦታው ላይ ድሪል አድርገን ነው ምንገባ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። ሌላ ያው መዶሻዎች እንጠቀምባቸዋለን። ሜትር ወሳኝ ነው። conduit wiring electrical conduits are used to protect and provide the roots of electrical wire in electrical system electrical conduits made of metal ሊሆን ይችላል ፕላስቲክ ከፕላስቲክ የተሰራ ኮንዲዮት ሊሆን ይችላል እና can be rigid ወይ ደግሞ ደረቅ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ flexible እንዲ እንደፈለግ ነው ዞር ዞር የምናደርገው ሊሆን ይችላል። እና advantage of conduit wiring ይህን conduit መጠቀማችን ምን advantage አለው? safe ይሆንልናል። የምንሰራው ነገር ምን ይሆናል? safe ይሆንልናል። እንደገና ደግሞ better appearance ይኖረናል። ለሚታየው የተሻለ ነው ማለት ነው። ግን ይቀንሳል። ከምን ያው ከ electrical ከሚፈጠሩ firing እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። no risk of damage of cable cable ኡ damage እንዳይሆን ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይህ conduit ማለት ነው። ምክንያቱም በውስጡ ኬብል ስለሚያልፍ ማለት ነው። okay ሌላ ሴፍ ፍሮም ሆሚዲቲ ስሞክ፣ ስቲም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከእርጥበት፣ ከጭሶች ከእነዚህ በጣም safe ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና no risk of shock እኛ አንዳንዴ shock እንዳይዘን ኤሌክትሪክ eh, እነዚህ conduit ውስጥ ኮንዳክተር eh, ኬብላችን ማለፉ በጣም important ነው ማለት ነው። ሎንግ eh, ላስቲንግ ብዙ የመቆየት ጊዜ ማገልገል ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። disadvantage ኡ expensive ሊሆን ይችላል ያው ከዋጋ አንጻር ግን ያው ከ safety አንጻር ደግሞ ስናየው ምንም ዋጋም ቢበዛም ያው የተሻለበት ሁኔታ አለ። installation ኑ ደግሞ ቀላል አይደለም እና እንደ እሱ ባይኖር ያው ላጥ ላጥ አድርጎ የመጨረስ ሁኔታ አለ ማለት ነው። እነዚህ እነዚህ fault ቢፈጠር በጣም እሱን ለማግኘት fault እንደ disadvantage መጥፎ ነገሩ ብንል ማለት ነው fault ቢፈጠርብን እየተጠቀምን እያለ ገና conduit ውስጥ እየፈለግን የቱጋ loose አለ የተለያየ ነገሮች አሉ ብለን ስንሄድ ትንሽ ለዛ ለዛ ነው። ግን ደግሞ ያው ዋናው safety ስለሆነ ያው ከ safety አንጻር ሲሆን ያው advantage ኡ ያመዝናል ማለት ነው። okay wiring material እነዚህ ነው አሁን ስናያቸው copper፣ aluminum፣ silver እነዚህ ናቸው። conducting material፣ insulating material እንጠቀማለን። conducting material ማለት ያው ሲነካካ conduction ያው material ን ስናይ በሶስት ነው የምንከፍለው። conduct conducting አለ conduct አለ ማለት ኤሌክትሪክ ያስተላልፋል ማለት ነው። insulating material ማለት insulated ነው ማለት ነው። ኤሌክትሪክ አያስተላልፍ እነ ፕላስቲኮች ምናምን ማለት። ሴሚ ኮንዳክተር ማለት partially conductor ነው፣ partially insulator ነው። conducting material የምንላቸው እነ copper copper በጣም good conductor ነው። electricity ውን conduct የማድረጉ እንትኑ በጣም አሪፍ እንትን ነው ማለት ነው። እና for wiring material በጣም in cable it's mostly በጣም ተመራጭ ነው copper ማለት ነው። ሎው ሪዚስታንስ ቫሊዩ ነው ምክንያቱም ያው high conductivity ስላለው ማለት ነው። and used for conduction of electricity at high, medium and lower voltage በየት ደረጃ level of voltage ይህንን uh, መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር uh, እንደ ጀማሪ ስናየው level of voltage ስንል ቮልቴጅ uh, ማለት ኃይል ማለት ነው። ቮልቴጅ ያው ሁሌም ቢሆን the force required to push ኤሌክትሮኖችን ለመግፋት የሚያስፈልግ ኃይል ማለት ነው። current ማለት ያው the flow of electron in conductor በ conductor ውስጥ የሚፈስ current አለ። በዚህ ሰዓት ነው light የሚፈጠረው። መብራት አሁን በማብሪያ ማጥፊያ ስናበራ ይበራል አይደለ? በውስጡ ምን አለ? ኮንዳክተር ኤሌክትሮኖችን በ conductor በኬብል ውስጥ ሲሄዱ ማለት ነው። እነዛን የሚገፋው ነገር የሚገፋቸው እነዛን የሚገፋቸው ኃይል ምን ይባላል? ቮልቴጅ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሬዚስታንስ ሎ ሬዚስታንስ ነው ስንል current ኡ ብዙ እንዳያልፍ resist የሚያደርገው ነገር ማለት ነው። ሪዚስታንስ ማለት እንደ ስሙ መቋቋም ማለት ነው። ሪዚስታንስ ቤዚክ ላይ ወደ electrical ስንመጣ voltage ኦችን current ና relation ራሱን የቻለ relation አለው። voltage current እና ሪዚስታንስ ማለት ነው እና እነዚህ ወሳኝ ነገሮች አሉ። አልሙኒየም ስንመጣ light ቀላል ነው፣ ርካሽ ነው ከ copper አንጻር። ግን conductivity ው ከ copper ከአልሙኒየም የኮኮፐር ያንሳል ማለት ነው። silver ያው white color ነው። and uh, it has soft texture ነው it is often used in wiring and making cable ለመጠቀም wiring እንትን ላይ ለመጠቀም ሲልቨርንም እንጠቀማለን ለ conduction purpose ማለት ነው። ስንት ነገር አየን፣ አልሙኒየም፣ copper እና silver አየን ማለት ነው። ኢንሱሌቲክ ማቴሪያል ማለት ያው ጥቅማቸው ያው insulated ለማድረግ ነው። ፕላስቲኩ ከላይ አሁን ኬብል ስንል ውስጡ wire አለ አይደለ? ከላይ ደግሞ የሚሸፈንበት እኛ እንዳይዘን የሚያደርግ ማለት ነው። insulative material ነው። ከላይም እንዳየነው conduit ራሱ ምንድን ነው? one of the insulated material ነው ማለት ነው። conduit ኡ ራሱ ማለት ነው። ኦኬ ዚስ ታይፕ ኦፍ ማቴሪያል አል ባድ ኮንዳክተር ኦፍ ከረንት ምንም ያው ኮንዳክተር አያደርግም። current ኤሌክትሮኖችን በውስጡ pass ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ይሄ ማለት high resistance አለው ማለት ነው። rubber አሁን ቅድም paper፣ እነዚህ እነዚህ አያስተላልፍ። mica፣ glass glass አሁን በጣም ኤሌክትሪክ አያስተላልፍም። ስለዚህ እነዚህን አሁን rubber እነዚህን ምን high resistance አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ልንገልጻቸው እንችላለን ማለት ነው። okay የተለያዩ ዋየሪንግ አክሰሰሪዎች አሉ። ስዊች ስዊች ማለት ያው ስዊች ማብሪያ ማጥፊያ ማለት ነው። on off ቤታችን ውስጥ ኤሌክትሪክ ስንገባ ቤታችን ስንወጣ ምናጠፋ ምናበራበት ያው ስዊች እንላለን። surface switch አለ፣ flush switch አለ፣ ceiling switch አለ እና push button አለ፣ bed switch አለ። surface switch ስንል ያው normally የምናውቀው ነው ማለት ነው። በየቤታችን የምናበራበት የምናጠፋበት ነው። ይሄኛው አንድ እዚህ ጋር ሁለት pin እዚህ ጋር wire አምጥተን ኬብል አምጥተን እዚህ ጋር ልናስረው እንችላለን፣ እዚህ ጋር ልናስረው እንችላለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። surface switch ይህን surface switch በሶስት ልንከፍለው እንችላለን። one way switch ሊሆን ይችላል። one way ማለት ይህ የምናየው ማለት ነው። አንድ የመጣ ወደ አንድ ይሄዳል ማለት ነው። okay ሌላው ደግሞ two way switch ነው። ዌይ ስዊች እንደምናየው በስዕሉ አንድ ገመድ ይመጣል፣ ኬብል ይመጣል። ከዚህ ደግሞ ስንት ይወጣል ማለት ነው? ሁለት ይወጣል ማለት ነው። እችኛዋን part እንያት፣ እችኛዋን እንመለከታት። እችኛዋ ከዚህ እችኛዋ እችን አንድ አንድ ስዊች ስናየው በዚህ በኩል አንድ ይመጣል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ይወጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት two way switch ን አየን ማለት ነው። ይሄ ጥቅሙ one way ጥቅሙ ነው? one way ያው ማንኛውም ለአንድ ክፍል ቤት ስንገባ ስንወጣ አንዴ ብቻ የምናበራ ነው። two way switch ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ከሁለት ቦታ ላይ አንድን አምፖል ለመቆጣጠር በር ላይ ስንገባ እናበራለን ልንተኛ ስለን አልጋችን ላይ ደግሞ አንድ ከሁለት ሁለት ቦታ ማብሪያ ማጥፊያ ማለት ነው ሲኖር ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት ቦታ የምናበራበት የምናጠፋበት two-way switch የሚባል ይሆናል። ሶስት pin ነው ያለው እዚህ ላይ አንዱ እንደ input ነው ገቢ ነው። ሁለቱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደ ወጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አለ ማለት ነው። okay two-way switch ላይ አሁን ማብሪያ ማጥፊያ አለ፣ አንዱ ስዊች አለ ሁለቱም ሲጠፋ መብራቱ የለም ጠፍቷል። አንዱ ስዊች ላይ መብራቱ ስናበራ አንዱ ጠፍቶ ያለ መብራቱ ይበራል። ይህን አጥፍተን ደግሞ ይህን ስናበራ መብራቱ on እንደሆነ ነው። እዚህ ጋር ሁለቱም on on ብታደርጉት ደግሞ off ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን two-way switch ጥቅም አለው ማለት ነው። it's control from two position ማለት ነው። one lamp can be controlled by two position ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናያለን ማለት ነው። okay ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የምናየው? intermediate switch የሚባል አለ። intermediate switch more than two location ከተለያዩ ቦታ ሆነን አንድን አምፖል መቆጣጠር የምንችልበት ነው ማለት ነው። ይሄ intermediate switch ስንት pin አለ ማለት ነው? አራት አለው ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ማለት ነው። ይሄኛው ቅድም እንዳየው ነው two-way switch ነው። ሶስት አለው አንድ ገቢና ሁለት ወጪ ብለናል አይደል? ይሄኛውም ሁለቱ two-way switch ናቸው። መሀል ላይ intermediate ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት switch ኦች ሰራን ማለት ነው። በዚህ አይነት መሰረት እያበዛን እያበዛን እያበዛን መሄድ እንችላለን። በዚህ አይነት connection ማለት ነው። ይሄ intermediate መሀል ላይ ባደረግነው ቁጥር በጣም ብዙ ብዙ ከብዙ ቦታ አንድ ትልቅ አዳራሽ ቢኖረን ያን አዳራሽ ውስጥ ከተለያየ ቦታ አምፖሏን አምፖሎችን መቆጣጠር እንችላለን ወይም ማብራት ማጥፋት እንዲቻል ያደርግልናል ማለት ነው። ያው lamp holder ኦች ናቸው እነዚህ የተለያዩ አይነት lamp holder ኦች አለው። ቤንዳት ኦልደር እና ባተን ኦልደር የሚባሉ ናቸው። more advantages የሆኑት ይሄ ናቸው፣ እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋ ያው አምፖል አምጥተን እዚህ ስንሰካ ትንሽ ከ safety አንጻር እነዚህ በጣም የተሻሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላ types of splicing ነው። conductor ኦችን እንዴት ነው ማገናኘት የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው። የመጀመሪያ Western Union splice joint ነው። solid conductor ሁለቱም ከሆነ በዚህም ቦታ አንድ conductor በዚህም ሁለቱን እንዲያያይዘን በዚህም ቦታ እንዲ እየገመድን እንሄዳለን። በዚህም ቦታ እንዲ እየገመድን እንሄድና finally ይሄ ይሆናል ማለት ነው። okay ሌላ rattail joint ይባላል። ይሄ ደግሞ ያው ልክ እዚህ ጋር step one እንደምናየው ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ እንዳለው junction box ውስጥ ምናምን አገናኝተን ወደ ተለያየ branch ልንወስደው እንችላለን። rattail joints ን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ joint ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ተጠንቅቀን ማናደርግ ከሆነ loose ይኖረናል ማለት ነው። loose ደግሞ መጥፎ ነው ማለት ነው። ዝም ብለን እንደ ነገሩ የምናያይዘው ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሉዞችን እንዳይኖሩ በደንብ አድርገን ነው ማገናኘት መጣመር ያለባቸው ማለት ነው። ሌላ fixture joint ነው። fixture joint ያው እዚህ ጋር አንዱ small diameter አንዱ ደግሞ small ያልሆነ diameter ሁለት የተለያዩ diameter ያላቸውን ስናገናኝ በዚህ አይነት መልኩ ማገናኘት ወሳኝ ነው ማለት ነው። knotted tap joint ነው፣ tapping ነው። ይህም ደግሞ ቀጥታ ከሚሄድ እንትን ላይ አንድ ቦታ ላይ joint አድርገን ወደ አስፈላጊ ቦታ ላይ tap አድርገን መውሰድ የምንችልበት ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ቀጥታ ይህም ለአገልግሎት ወደዛ ይሄዳል። ከመሀሉ ደግሞ ለሌላ ተጨማሪ ለመውሰድ ስንል በዚህ knotted tap joint ን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። joint የምናደርገው። እነዚህ የ joint አይነቶቹ ቀላል አይደሉም፣ ወሳኝ ናቸው። installation ያው ኮንትራት ውስጥን ልንሰራ እንችላለን፣ ግን ያንን ደግሞ ሲሰጠን diagram ኡ ዲዛይኑ ሲሰጠን እንዴት መገንዘብ እንዳለብን በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። wiring diagram ከዛም ደግሞ layout ኡ ነው ዋናው ነገር። እነዚህን ነገሮች እንዴት ማድረግ እንችላለን ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ላይ አንድ አምፖል ቤት ውስጥ ሆኖ ሊያበራ ይችላል። አንድ የሚያበራ ከአንድ ቦታ ላይ ለሚያጠፋ ሊሰራ ይችላል። ግን formality ውን በጠበቀ መንገድ በ wiring diagram እንደገና ደግሞ layout diagram ኡን ሰርተን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። okay ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። okay እሺ በመጀመሪያ wiring diagram ኡን እንይ። እዚህ ጋር የአምፖል አምፖሏን ያው በምልክት እናስቀምጣታለን። ኦኬ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ለቤሉ ነው ለመጥሪያው አሁን እየሰራን ያለ ነው። እዚሽ ጋር ያው ምልክቷን ለማምጣት ነው። ሲምቦል ደግሞ ወሳኝነት አላቸው። okay አሁን ለነዚህ መጀመሪያ neutral ኡን እንዘርጋላቸው። አኳየር ነው ለ neutral ኡ የተጠቀምኩት። neutral ነው እየዘረጋ ያለሁት። bell ኡ ላይ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ለ socket outlet ኡ እወስዳለሁ ማለት ነው። ይህንን neutral ለ socket outlet ወሰድኩኝ። okay አሁን neutral ጨርሻለሁ። ወደ live ነው የምንሄደው። okay ለሱ ያው ቀይ color ኡን እንጠቀማለሁ። ይመጣል። ለስዊች እዚህ ጋር እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እናደርጋለን። ቀጥታ ለአምፖላ እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው neutral ነው ማለት ነው፣ phase ነው። እዚህ ጋር ደግሞ neutral ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። black color ኡ ምንድነው? neutral ነው። ይሄ ደግሞ live ነው ማለት ነው፣ phase ነው ማለት ነው። okay በዚችኛዋ ብቻ እዚህ ጋር እናገኛለን። AC ነው ከምናገኘው የ AC ያው በ230 220 ቮልት ነው ያንን የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር live መጣችኛዋ እንደ ስዊች ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እያንዳንዷን symbol በስነ ስርዓቱ የምንጠቀመው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ሊያውት ዲያግራሙ ነው ማለት ነው። diagram ማንበብ ስንጀምር ወይ ደግሞ ለ installation የተሰጠን አንድ ሲቪል መሀንዲስ ወይ ደግሞ አንድ ላይ ሙሉ ህንፃው installation ተሰርቶ ልናነበው የምንችለው በሌአውት ዲያግራሙ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ practical የሚለወጠው ነው። እንዲህ ሲታይ እችን የመስራት ቀላል ነው እና ዋናውን ሌያውት ላይ ስንጠቀም እያንዳንዳቸውን በዛው እግረ መንገዳችንን symbol ኦችን እያየን ነው የምንሄደው ማለት ነው። በዛ ላይ ማለት ነው። okay እችንም ራሱ ያው እያየ ነው ስለሆነ ቢደራረብ ያው ቪዲዮ ስለሆነ ቀላል ነው ማለት ነው። ችግር የለውም። okay እዚች ላይ እንወስድና እንደገና ለዚችኛው ምን ይፈልጋል? bell መጥሪያ push button ይፈልጋል። okay እዚች ላይ ያው እንደ ስዊች ነው የምንጠቀመው። በኋላ ላይ በ symbol እንለያቸዋለን ማለት ነው። የቱ ጋር push button ነው ያለውን ነገር እነዛ እነዛን ነገሮች የምናይበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ይገባል ማለት ነው። next socket outlet ነው። ለ socket outlet ኡ እንወስዳለን ማለት ነው። before switch ነው የምንወስደው ምክንያቱም after switch ከወሰድን በሌላ control ኡ control ሊደረግብን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን ሶኬት ደግሞ ሁሌም ሶኬት ምንድነው? ሁሌም phase እና neutral ነው ማለት ነው። ሁሌም ደግሞ ስዊች የምንጠቀመው ምን ላይ ነው? ኦንሊ ፌዝ ላይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ያው ያው ላምፕ ነው። ይሄኛው ቤል ነው። ok zigadamo switch non Bon, Belle switch, non መጨረሻ ላይ ደግሞ ሶኬትስ ሶኬት አውትሌት ነው። OK ይሄ wiring diagram ኡ ነው ማለት ነው። የኛው ማንኛውም ጊዜ practically ስንጠቀመው የምንጠቀመው ነው። አሁን ደግሞ ወደ የትኛው እንሄዳለን? ሌአውት ዲያግራሙ እንሄዳለን። ይችኛዋ ቀላል ሊሆን ይችላል። ቀላል simple ነው። the basic part of installation ነው። ግን አንድ ተብሎ ትልቅ ቁጥር ላይ ለመድረስ የግድ አንድ መጠራት ስላለበት ከ basic ኡ ነው ስንሰራ። እኛ ደግሞ በተለያዩ part ኦች ከአሁን ለአሁኑ ሊያውት ዲያግራሙን ሰርተን ቀጣይ ቀጣይ ደግሞ ከብዙ ውስብስብ ወደሆነው ነገር እንሄዳለን ማለት ነው። የዛኔ ይህንን ካላየን ያኛው ደግሞ ግራ ሊገባን ስለሚችል ይሄኛው ወሳኝ ነው ማለት ነው። እሺ okay okay መሰራት ምኑን ለማሳየት ነው? ኢንፑቱ በሲኖሶይድ ያለ ኤሲ መሆኑን የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ከት AC መሆኑን አሁን ይሄኛው ምንድነው? AC መሆኑን የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። input ኡ AC መሆኑን ነው። አሁን ምን እየሰራን ያለው ምንድነው? ሌአውት ዲያግራም ነው። ይሄ ሌአውት ዲያግራሙ እዚህ ላይ exactly የሆነ symbol ኦችን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ OK እዚህ ጋር ደግሞ lamp ለ lamp ኡ የ lamp ምልክት ነው ይሄኛው እንደ X lamp መሆኑን እዚህ ጋር እንረዳለን። እዚህ ጋር ደግሞ lamp ኣ ማለት ነው እቺ ነው X ነው ያደረግኳት። እሺ እዚህ ጋር AC መሆኑን በዚህ ምልክት የ AC symbol ነው። symbol ኦች በጣም ወሳኝ ናቸው። ግን እኛ የ symbol ኦች ብለን ለብቻ እንዲህ ከምናደርገው እያንዳንዱን እየሰራን ስንሄድ እዛው ላይ እያየናቸው ስለምንሄድ በተለያዩ ክፍሎች የዛኔ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር lamp ነው የአምፖሏ ምልክት ናት። በዚህ ነው symbol የምንጠቀመው። bell ደግሞ የመጥሪያውን ደግሞ እዚህ ጋር ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው ምንድን ነው የ bell ነው ማለት ነው በፊት wiring diagram ላይ ስንመጣ switch ኣቸውን normal ነው የተጠቀመው bell switch ም lamp switch ም አለ እዚ ላይ እዚህ ጋር ግን እያንዳንዷ የራሱ የሆነ እንትን ስላለው symbol ስላለው ያንን symbol exactly መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ይህን ታዲያ ማንኛውም ሰው የ installation ባለሙያ የሆነ ሰው እነዚህን symbol ኦች ማያቅ ከሆነ layout diagram ምን እንዴት አሰራሩ ማያቅ ከሆነ ከሌላ construction ተቀብሎ practically መስራት አይችልም። አሁን ይሄ እዚህ ከምንሰራው ይሄ ትንሽ ወደ practically የቀረበ ነው ማለት ነው። OK እዚህ ጋር ደግሞ ስዊቹ ዋን ስዊች ነው። normally ከአንድ ቦታ ብቻ control የምናደርገው ነው። በሌላ ክፍሎች ከተለያዩ ቦታ control የምናደርገውን ከብዙ ቦታዎች control የምናደርገውን ማብሪያ ማጥፊያዎችን የምንጠቀምበትን የምንሰራ ይሆናል። ለአሁን ግን light control at one position ላይ ነው ለአሁን እየጠቀምን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እዛ እንደዛ ነው። OK አሁን ደግሞ symbol ታች ላሉት ለ switch symbol ኡን እንያ። በዚህ አጋጣሚ symbol ኦች በጣም እዚህ ላይ ስንማር ይህን ብቻ መስራት አይደለም፣ እግረ መንገዳችንን symbol ኦችን እየለየን መሄድ አለብን ማለት ነው። OK እሺ one way switch በምንድን ነው ሊታወቅ የሚችለው የሚለው ነው። በዚህ አጋጣሚ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እችናት ማለት ነው ምልክቷ። እዚህ ጋር ደግሞ የቤል ፑሽ በተን ፑሽ በተን አንዴ ስንይዘው ይጮሃል፣ ስንለቀው ያቆማል ማለት ነው። እሷንም ደግሞ እዚህ ጋር ይቺ ናት ማለት ነው። የ push button እያችሁት normally የነበረ ቀጠለና ደግሞ በ push button ሆነ normal switch ባለ አንድ ስዊች ነው። በኋላ ላይ ደግሞ ከአንድ ቦታ ላይ ሁለት ያለው ከተለያየ የተለያየ switch ኦችን የምናየው ይሆናል። ለአሁኑ ይሄን ነው። OK መጨረሻ ላይ እዚሽ ጋር ምንድነው ሶኬት እዚህ ጋር እንዲ normally socket outlet ብለን ነው እዚህ ላይ የጻፍነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ደግሞ ሶኬት ራሱ የራሱ የሆነ ምን አለው እየሰራ ነው በቃ አሃ ይሄ ምንድነው socket outlet ነው። bell switch bell ስዊች ነው። ይሄ ደግሞ normal switch ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ያው AC input ነው ማለት ነው። ይሄኛው lamp ነው፣ bell ነው፣ push button ነው። This is socket ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ዋይሪንግ ዲያግራሙ ሌአውት ዲያግራሙ ስናነጻጽር በዚህ ውስጥ ስንት ገመድ ነው ያለው? እዚህ ጋር ሁለት። ስለዚህ ይሄንን ሁለት መሆኑን የሚገልጽ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲያደርገ ነው። ስንት ገመድ መሆኑን የሚገልጽ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሁለት ማለት ነው። ሌላ ከላይም ስንት ነው? ከላይ ያለው ወደ ላይ የሚሄደው ስንት ገመድ ነው? አንድ ሁለት። ስለዚህ እዚህ ጋም ስንት ነው ማለት ነው? ሁለት። እዚህ ላይ ሳ እዚህ ላይ እንደምናያት እዚህ ጋም ሁለት ነው አይደል? ስለዚህ እሷንም ሁለት መሆኗን እንዲጫር ይደረግና ሁለት መሆኑ ይገለጻል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምንመጣና ላይ ስንት ነው ያለው? እዚህ ጋር ሁለት። በኋላ በጣም ስብስብ ሲሆን ይሄ ቤዚኩ ስለሆነ ነው። ወደ በኋላ ስንሄድ እንደዛ ነው ነውና ሶስት አራት አምስት እየሆነ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ግን እኛ ከቤዚኩ አንስተን እየተማረን ስለሆነ ይሄ በደንብ ከገባን ያ በጣም ይቀለናል ማለት ነው። እሺ ወደ ቤል ስዊቹ የሚሄደው ስንት ነው? ሁለት ገመድ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እኛም እዚህ ጋር ሁለት መሆኑን ማመልከት አለብን ማለት ነው። okay እዚህ ጋርም ሁለት ነው የሚሄደው። ስለዚህ እሱንም ማመልከት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስንት ነው የሚሄደው? ሁለት። ስለዚህ እሱንም ማመልከት አለብን ማለት ነው። ሁለት ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ጨረስን ማለት ነው። ሌአውት ዲያግራሙ ብዙውን ጊዜ በ COC ም ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄ ይሰጥና ወደዚህ convert የማድረግ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ተሰጥቶ ወደ normally ወደ ስራ ስሩ ልትባሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ wiring diagram ኡን መለየት፣ ሌአውት ዲያግራሙን እንደዚህ መሆኑን ማወቅ አለብን። ይሄ በቃ ሌአውት ዲያግራሙን ይሄ ካለን ከዚህ ተነስተን ነው ወደዚህ መለወጥም ወደ ስራ መለወጥም የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሌአውት ዲያግራም eh, አሰራሩን እግረ መንገዳችንን ነው ያየነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በመጨረሻም እነዚህ ነገሮች መጻፍ ያለባቸው ነገሮች ያው lamp፣ bell ይህ ነው ኤሲ ኢን ኤሲ ኢንፑት ነው። እኛው normally switch ነው። ይህ ደግሞ bell switch ነው። socket outlet ነው ደግሞ ስለነበረን ጊዜ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ቱ ላምፕ controlled አት ዋን ፖዚሽን ዩዚንግ single double pole switch። ይህንን single double pole switch ተጠቅመን ከአንድ ቦታ ላይ ሆነን ሁለት አምፖሎችን control ማድረግ ማለት ነው። wiring diagram ኡን እንሰራለን። wiring diagram ኡ almost practical ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እሱን ወደ በብዛት drawing ላይ የተለያዩ site በሚሰጣችሁ ላይ ደግሞ practical እዚህ የሰራችሁትን በ layout diagram ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ከጎኑ ደግሞ ቀጥለን እንስላለን። እዚህ ጋር ጨርሰን ማስቀመጥ አስቀምጠን discuss ከምናደርግ አብረን እየሰራን ብንሄድ ይሻላል ከሚል angle ነው። ሰዓትም የሆነ ቢፈጅ አስቀድሜ ሰርቻቸው እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች እንዲሁ discuss ከማድረግ አብረን ብንሰራ ከሚለው angle ነው እና እሺ እዚህ ጋር neutral አለ። እሺ ቀጥለን ይህን ለ neutral እንሳብ almost ከ practical ኡ ጋር የሚቀራረብ ስለሆነ okay neutral ኡን ከዚችኛዋ አምፖል ጋር አገናኘሁት ማለት ነው። okay እዚኛው ጋር አገናኘሁት። እሺ አሁን የ neutral ኡን part ጨረስን ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ live እንሄድ ለ normally ለ live ያው ቀይ ቀለም እንጠቀም። በብዛት ያው ለ live ቀይ ነው። ለ neutral በብዛት black ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋ background ኣችን ጥቁር ስለሆነ ማለት ነው። okay live ይሄ ነው። እሺ live ን live ይመጣል። እንደገና ወደ ታች እንሄድና ወደ single double pole switch ጋር እንሄዳለን። እሱን እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ሞክር። ሁልጊዜም switch ኦች ላይ የምንጠቀመው phase ን ብቻ ነው። neutral ወደዚህ አይመጣ ማለት ነው almost የ neutral part ኡ አልቋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣው እንደገና ለሁለተኛው አልስተው ይህን ሞስት ያው ቅድም እንዳልኩት ከ practical ጋር ቀጥታ practical ማለት ነው። okay ለዚህኛው ሰጠሁት። እሺ ስዊቹ ለየት ያለ ስዊች ሲንግል ደብል ፖል ስዊች ስለሆነ እሱ መሆኑን ለማመልከት Okay እዚህ ጋር ይሄንን እንትን አልኩኝ። እንደገና ይሄኛው ያው single double pole ስለሆነ እዚህ ጋም ስዊቹ ስንት አለው ማለት ነው? ሶስት hole አለው ማለት ነው። ቀጥታ ከዚህ አምጥቼ የሶስተኛው እግር ላይ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ጨረስን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ነው ከዛ እያሳደግን የምንሄደው ማለት ነው። Wiring diagram ኡ wiring diagram ኡ ይሄን ይመስላል። ይህ wiring diagram ማለት almost practical ነው፣ እንደ practical ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይህን ማወቅ ለዚህ ነው አንድ በአንድ እየሰራን ነው። Okay እዚህ junction box ኦችን ለማስቀመጥ ያህል እዚህ ጋር junction box እናስቀምጣለን። Almost ይሄኛው እንደ practical ማለት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያው በብዛት በ drawing ላይ ለሚነበበው single line layout diagram ኡን እዚህ ጋር ደግሞ እናስቀምጥ ማለት ነው። ይህንን ነው ወደዛኛው Implement የምናደርገው። ለዚህ ነው parallelly እዚሁ በዚሁ እያየን እንድንሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ስዊች ይሄ ስዊች ሶስት ተርሚናል ነው ያለው፣ ሶስት hole አለው። እዚህ ጋር ልክ የተመቻቸ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን በመጠቀም በዚችኛዋ ስዊች ብቻ ሁለቱን አምፖል ማብራት ይቻላል ማለት ነው። አምፖል ሁልጊዜም neutral እና phase ነው። እዚህኛውም አምፖል ላይ neutral እና phase ነው። ሁሌ ደግሞ ስዊች ላይ live ብቻ ነው የምንጠቀመው Live የሆነውን ነው የምንጠቀመው በዚህ መልክ ዋየርድ ማድረግ እንችላለን። Practically ም ይሄ ማለት የ almost practical ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን ደግሞ በስራ ላይ በሚያጋጥሙን ስራ ላይ ይሄኛው ንባቡን እንዴት እንደሆነ እዚህ ላይ ሰርተን ደግሞ layout diagram ኡን በ layout መልክ እናያለን ማለት ነው Okay እሺ አሁን እንምጣ። Okay single phase ነው። Single ያው በ single ነው የምናሳየው Layout diagram ኡን እዚህ ጋር ሪል የሆነውን ሲምቦሎች ያው እንጠቀማለን። ሁለትን አምፖል ይሰራን። አሁን ደግሞ ዋናው single double pole switch እዚህ ጋር እንሰራለን። ይሄ symbol ነው ማለት ነው። ይሄ symbol ነው ማለት ነው። ይሄ ስዊቹን ይሄ ፕራክቲካሊ ያለው ሁኔታ ነው። Internal part ኡ ራሱ የ switch ኡ internal part ኡ ራሱ በዚህ መልክ እኛ ራሱ install ስለምናደርገው ነው ፕራክቲካሊ የተገለጸው። ይሄ ግን layout diagram almost እኛ ንባብ ላይ drawing ላይ የምናነብበት ነው ማለት ነው። ይሄ የምልክ የምልክ ስናይ single double pole switch መሆኑን እናያለን ማለት ነው። Three hole አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው wiring diagram ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሌያውት ዲያግራም ነው። ስለዚህ እሺ ይህንንም ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ሁለት ናቸው። ይህ ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እሱን ለመግለጽ እዚህ ጋር ለመግለጽ እዚህ ጋር እንዲህ ጭረት እናደርጋለን። ሁለት መሆኑን ለማመልከት ሁለት የ neutral እዚህ ጋር ሁለት በ pipe ውስጥ ሁለት ገመድ ኬብል ያልፋል ማለት ነው። እዚኛውም ላይ ይኛው መስመር ላይ ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ስንት ነው ብዛቱ? ሁለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቴ እንዲህ እናደርጋለን። Okay እሺ፣ ወደዚህ የሚሄደው ላይ በስንት ነው? ስንት ኬብል ነው? ሁለት ኬብል okay በዚህ መልክ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ታች ስንት ናቸው የሚያልፉት? አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት በላይ የሆኑ እዚህ ጋር አንዴ እንዲያጠፋን አንዴ እንዲያደርገን አጠገቡ ጋር አጠገቡ ጋር ሶስት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስራችንን ጨረስን ማለት ነው። የመጀመሪያው wiring diagram ኡ ይሄን ይመስላል። እንደገና ደግሞ እኛ ይሄ practically በዚህ ይህንን አይተን በጣም ቀላል ነው። ከዛ drawing ላይ ደግሞ ወደ ንባቡ ስንሄድ ደግሞ ይህን በማየት ከዚህ ደግሞ እንደዚህ መቀየር እናንተ ደግሞ በዚህ መልኩ ይህንን ብቻ አይታችሁ ወደ wiring diagram መቀየር ይቻላል። normally ይህንን አይተን ከዛ ወደዚህኛው መቀየር ይቻላል አሁን በሚቀጥለው ላይ ስንሄድ እሱን እናያለን ማለት ነው። ከዚህኛው ሌያውት ዲያግራም ተነስተን ወደ wiring diagram ደግሞ የምንሄድበት ሁኔታ እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት lamp ን እዚህ ጋር በዚች ብቻ መጠቀም በአንዴ እነዚህን ማብራት እና ማጥፋት ይቻላል። ይሄ ደግሞ እዚህም ብቻ አይቶ መረዳት የከበደው ሰው ቀለል ሲልለት ይሄንን ይሄ ደግሞ practical ነው። ይህን በማየት ብቻ ፕራክቲካሊ ይህን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እናያለን